Minä olen Niko Limata. mä opiskelen täällä Jamkissa tieto- ja viestintätekniikkaa ja erikoistun tuohon kyberturvallisuuteen. Mä oon tässä Vimmalabissa tuolla Mysticonsin data-analyysin porukassa. Siis data-analyysin tarkoituksena on siis niin kuin loppujen lopuksi tutkia dataa ja saada sitä jotenkin niin kuin semmoista visuaalista representaatiota, että niin kuin kaikki muutkin, kuin jotka niin kuin ymmärtää jotain raasta datasta, niin saisi niin kuin ulos sitä jotain järkevää erittäin hyvältä, pakko myöntää, että siis... Öö, siis onhan tämä huomattavasti parempaa kuin oikeasti tehdä jotain verkkokursseja internetissä, että oppii niin kuin sinänsä paljon enemmän käytännössä ja sitten on niin kuin tämmöistä rytmitettyä tekemistä, että niin kuin periaatteessa niin kuin menisi töihin päivittäin, että aamulla herää aikaisin ja sitten illalla tulee takaisin, niin se on mukavaa rytmiä tuonut tähän ja todella mukavaa ollut minun mielestä työskennellä, että tosi hyvä ilmapiiri ja ihan mielenkiintoisia hommia todellakin. No ehkä sinänsä niin kuin teknologioiden kannalta, koska haluaisin jotain uutta oppia, niin se Overflow, tämä SDN-verkko, kuulostaisi musta, musta niin kuin ehkä semmoiselta mielenkiintoisimmalta. No varmaan jotenkin alalle relevantti just kyberturvallisuuden jotain hommia. En ole vielä <laughs> kauheasti tutkinut, että mitä mahdollisuuksia olisi, niin hankala alkaa tässä vaiheessa vielä sanomaan, kun ensimmäinen vuosi opinnoissakin vielä just vasta takana, niin tässä tilanteessa hankaa alkaa sanoa, mutta jotain alaan liittyvää relevanttia ja mukavaa hommaa. No ehkä enimmäkseen tämmöistä ryhmätyöskentelytaitoa, että se on ollut semmoinen todella äh, tärkeässä osassa tässä, että on äh, päässyt tutustumaan taas uusiin ihmisiin ja heidän kanssaan on työt alkanut luonnistumaan ihan normaalisti ja näin edelleen. Toisaalta sitten tietotaitoa on tullut tätä ohjelmointia harrastettua Pythonia kanssa kuin tämä Spark-ohjelma, mitä käytetään, niin se vaatii Pythonia. Kyllä tämä, jos niinku kesällä ei ole oikeasti niinku mitään semmoista sinänsä äh, parempaa tekemistä, niin kyllä tänne mun mielestä kannattaa todellakin lähteä mieluummin kuin jonnekin verkkokursseille.